para salir. Ahora Aventureros, aventureras, fans de Maya, como, como han estado. Hoy estoy en un nuevo video de Mini War. Es lo que diría Maya Aventura si estuviera aquí ya conocieron a mis demás amigos. Ya regresé aquí y ahora vamos a continuar. Ahora me toca nuevamente a matar a los monstruos. Sin más por el momento comenzamos. Ah, otra cosa. Otra cosa. No estoy enojado, esta es mi cara. Voy a acabar con ese monstruo. Ahorita me las vas a pagar, jabalí. Below soil.

Ha ha ha ha! Little soil. Crap. <laughs> Ooh. Wow. Разумно. Ooh. Ugh. Bleh. Lolf, I